ジットランチャーみたいな確かにダメででは簡単参ります使えるんだすげええてかそれちゃんといやもうあ最後の守りがそれ落とすとポンってなるさあ見たい 壁際に何人かと林の中にも何人か入ってめちゃあの <laughs> 結構な人数結構いる敵もやっぱ向こうから攻められると思ってないのかもしれないふう 人数めっちゃ多いわ水広げて開いたって言ってもね前同じルールの時も最初こっち行って行けなくてダメだこれって向こう行って買ったんだよはあ難儀よの水 前同じルールでやった時もあっちから行け最初あっちから行ってまあこれ無理だって半分ぐらい経ってから向こうに行って勝ったんですじゃあまずこっちキープする感じそうなんだよねこっちの人数を減らせれば絶対勝てる 左右のスイッチ難しいよなよしごめんじゃあそしたらどうするこっち頑張るの今どこら辺に行くとにかく死なないとこだ30番30番30番ねこの壁沿いだからここから打てないからこっちを攻めるのは無理だから一回向こうから大回りした方が絶対いいけどいるね敵あの赤い 車の延長沿いにあ筆頭車かでも向こう側にいたような気がするなあれ筆頭車かなというわけであっち行こう OK 見るでそこ撃たれるからな がアンブッシュしてるかも前回前回来た時よりも木の生い茂り方が半端じゃないはいどう 味方がどこにいるのかわかんない水井水井さんどこですかどうぞあいた味方がさっきその辺に物資してたんだよ しようかなでもここにいて撃たれないってことはそっちにいないよなあれなんか歩ってんのがいる、うん、味方水前に出るぞあ味方いいじゃん味方いる味方 ゲルハウスの中いますこれでいたらもう打たれるこれキルハウス行くぞキルハウス 黄色チームいねえじゃんあれ 疲れ様ですなんだこれヒロハルトに誰もいなかった向こうが結構ギリギリだったんですよあこっちが側がじゃあ、えー、黄色チームのフラッグいい感じだったかな長いから、うん 左左左左クリア 奥に1人はいえっと奥のバリ奥のバリヒルハウスの右側おっと危ねえそこの角真ん中バリケの角 真ん中バリケというかこ <laughs> の牧場の角そこ顔出すと打たれます真正面真正面とそっちああその奥にもいるのかそこいるぞそうそこそこ見てそれ高い高く取れてんのそこ直前角とその奥から あすいませんもう角のラインえてきてるよっしゃワンダーワンダークリアクリアじゃないです緑バイクの裏は一人クリアしたい一ここから見えないってことはあいるな 紙あぶ危なおっ見られてんじゃんこっち奥からだ E の中にいない人いないよね人マジか左奥左行くぞ おっおあたたたたたそっちそっちどこ3時2時えー、っとそっちその、ま、窓の延長 ドラム缶あるその下にプロンしてる28番のバリテに1人いますそこにいる正面何メートルですかえっ、ー、と20メートルないかなやばい30番の後ろやばい 三十番の後ろクリアはいナイスクリアナイス行くぞもう一人だ番の後ろ一人クリキルキルアスクリアいるいる水そこ写真撮ってるスローしてるこっちこっちいる マジで違う違うそこ車線取ってるプロンしてるこっからは早く脱出しないといけないんだよなナイス すごいクリアっぽくねいるいるいるいるブッシュの中にいるっぽいんだよなキルハウスクリアで左奥の方敵が見えない あ援護しよういいぞ <laughs> 終わってた <laughs> ナイスラック